گژھِ کُنہِ دپل صُبحٲے نوٗر Gözüm kona çay gaflatsa duran Sudruk nuran toprağa Şöbbet ödeyim kırpağı suran گاس لا تکھ نہٕ کیازِمس گِرن تھن تُہر کڈ ن شاہ تنگا موراشاہ تنگا کُرسن سوٗرن شام فقیٖرن بنٛد گرہیجوٗکھن دِحام فیٖد گ درہیج چھُ آب شام فکیٖرن بنٛد گٔیہِ درہیج چھُکھن یا داج بوز تَمہِ شایہِ گرٛوٗر صُبحٲے نوٗر ترٛوگار بوز تَمہِ شایہِ گرٛوٗر صُبحٕکۍ نُہوٗر ِس عرض مروٗر انرسیٖد درمدیٖن اَسہِ چھُنہٕ جانچا انرسیٖد درمدیٖن اَسہِ چھُنہٕ جاچ أسۍ مروٗرَن ان رسیٖد درمدیٖن اَسہِ چھُنہٕ جاج نیت پَرن شب کَر گژھِ کَن چھِ گفل پوٗرٕ لج رشکیا اشت اجوٗر گجدیٖ کَر سیٖر سٔج مٲر اَسہِ گِلیٖرَن سُہ ہٲتۍ نوٗر گٔج بیٚیہِ مٲرۍ اَسہِ گِل رجوٗرَن شیٖ مزن شیٚش ر شام تَمہِ شا مدروٗن نورام شام تٔمۍ شا مد صُبحن نورام ام تگر شام تٔنی اشرام تح شا مگر شام تگی شا مگر سکریٖن موٗرم توا شب تری مضوٗر موج Kadın konu çeyin, kapılar tepkura ڈی شراب تٔت پا تلچ کلال آک شد تھٔتما تَل کوال آکاش آش سَزَن سُہ ہیٚرِ نوٗر ترٛوپرٛی آش ساز سُہ رَن نوٗر ترٛوش مج کیٚل آشک مج کیٚل آشق مج کیل آشک ساز سروٗر مج کیٚل آشق ساز سروٗر سبر نوٗرم ترٛوا مج کیل آشق ساز سروٗرم سبُہ کہِ نوٗر ڈی شرابیت پا تال کوانا گاس Mătgări așep Sazu sahuran Subhăr nuran Tropragan Шаб бедовит Как бабусуран Subhăr nuran Tropragan Găfil cum cei Găplăță دبجوٗروٗر مےٚ پیٚن چش شب گودُ گور پٔتۍ مے پیارِ مکھ موٗرَن چھِ آش دِلی سُلوت льват, пилие с льват, пилие с льват, пасила кыран, пилие с льват, пасила кыран, сувой нуран, трубя гась, шаб беда и карба зура, сувой кнуран, трубя гась, гафил кунечей, гафлатя кунуран. چھُ نوٗرُک خۄشو ییٚلہِ باس پوٗرٕ فورَن سینِکَن دوٗرم چھُ نوٗرُک محمد أمۍ بہدرام نِش رحمد أمۍ بہدرام صبُحٲے موران بدم سیپ بولوٗ رسپرٛتھ جای اَفس گو اَتھُح اَفس گو اَتھ من پانس وُنج صُبحن پانس میٖر نہ بجا درین